我哋相信将来决定现在，所以康智翠林神光学校从小一开始为每一位学生订立生涯规划。康智会教育心理服务组。 喺二零零六年，參考美國智障人士協會嘅支援工具，發展咗一套適合輕度、中度智障人士嘅評估工具——學生個人成果評量 p a l s 成果評量倡議五項理想個人成果，包括個人福祉、學校與社區參與、貢獻、關係建立、獨立能力。 每项成果有其相应嘅行为指标，包括学与教活动、家居活动、就业活动、社交活动、社区活动、健康及安全活动，一共二百六十一项指标。学校就住理想成果编写共同平台，建构学生嘅资料库。透过呢个可攋式嘅平台，老师、家长、学生。 可以一同定立适合學生個人發展嘅目標，為照顧學習多樣性，學校提供不同拔尖保底小組。三，你幫我擺翻你三個個數字，有邊個係三啊？聽啲啊！ 學校亦提供不同嘅專業支援。 为培养学生有良好嘅价值观，学校安排不同与品德有关嘅活动。学校亦安排不同职务训练同实习，让学生具备就业能力，达至学校嘅愿景。就让我哋与家长携手合作。 为学生嘅将来一齐努力。